garaipenak behar izaten ditu mugimendu batek ilusioz aintzina egiteko. Lohpenik gabe nekeago izaten da denboran irautea, beti bada indahbehitzearen eta indahbehien erakartzearen kezka. Badirudi, saristatzera goazen horiek ez dutela ahangura hori. Badirudi haiena, ahno onaren gisara doala urtean bortxaz onduz. Urte luzeak dira alta, lortu gabeko helburu izaten segitzen duela haienak. Eskubide behar lukeenak legeak babesturiko urraketa izaten segitzen duela. Baina, aintzina doaz, irudimentsu, koloretsu, ihitsu eta ejadikal. Biak eta etzi, egigintzak eta euskalgintzak beharko duen belaunaldi behiaren sekulako eskola da. Gaztetxoak ditu lehen lehoan, ondoan dituztelarik haien guraso eta irakasleak. Okupazioak, desobedientziak, gizakateak, petizioak, irakaspenez beteriko bojoka esperientzia dute. Guzi nahi izan dugu Azterketak Euskaraz kolektiboa saritu. Etor daitezela, Mainolo Ezpelet, Araitz Etxegarai eta Maialen Arispuru. Mileska jainitz eh, sari uh, unentzat, eta nahi genuke baliatu eh, sari uh, hori egitzi bitu dugulako uh, azterketak euskaraz kolektiboaren izenean. Uh, <laughs> jaiteko gure hizkuntza eskubideak zabaltzen dituela um, frantziak estatuak, ez ditugulako azterketak soki euskaraz egiten al. Eta naiz eta ekintzak antolatuz eta mugituz, ebe emaitzak ez ditugu bortzaz lortzen. Eta beraz, uh, orain argi da, ebe eskuala egiaren eh, kont kontrako uh, dela, eta ez zitula bakarrik erakasle, ikasle, eta gurasoak unkitzen, baizik eta eskualdun, eskualdunak. Bai, eta izkuntzarekiko, ebe izkuntzaren kontrako kontrako e... zapalkuntza da. Beraz, deizan ditugu Euskaldun guztiak eh, gurekin bohokatzerat uh, eh, eskubidean alde, alde. Euskaldunan eskubidean alde eta azterketak Euskaraz pasatu arte. Ikasen ondotik helduak, beraz, uh, eh, sehaskaren eh, heldu uh, guzien bartez, langile, guraso, milesker eh, hainitz uh, sari horietzat, guetako ezagupen uh, biziki importanta da. Egia da, beraz, sehaskan eskoraz azterketak pasatzeko aldarik epena aspalditik hor dugula. Hori da, zerbait emeki emeki laiki duguna, baina azken urteetan, hor uh, ministro baten erabakiaren ondotik denankaz gora botatu izan dena, eta lehen aldikotz, xe askaren bizian, uh, gibelapenak bat dira, gibelen handiak. Horregatik, azken urteetan, azterketak eskoraz bat osatu dugu, hor beraz, uh, guraso, ikasle, langile, desberdin. Erran bezala, bez, uh, eh, ekintza mota biziki desberdinak antuatuak izan dira, okupazioak, kamiseten egitea, xarri soziala, hainitz, gizakateak bordalen eta goza hainitz zono hor uh, eh, asbatzen dira. Uh, zuzenketa alternatiboak ere antolatu ditugu, beraz, erri elkoakoaren uh, lakuntzarekin. Eta hemen tigoiti, beraz, uh, koska gira, ez dugu amore emanen. Eta pentsatzen gure ikasleen eskubide linguistikoak urratuak direla, eta haien eskubideak urratuak dirarik eskualdun guzienak dira zango pilatuak, beraz, uh, udaberri hortan uh, mobilizazio erraldoia prestatzen dugu, eta zazpi provienzitako, beraz, eskualtzare guzien sustengoa beharko dugu, beraz, adiegon, laste arte eta gora euskara.